जस्तै हाम्रो होममेड प्रोडक्ट है हाम्रो ग्राफ्सको है अहिले हाम्रो ग्राफ्सको हजुर सिलसिला चलिरहेको छ अब त्यही शिक्षामा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ हाम्रो यो चाहिँ ग्राफ्स तपाईँहरूलाई चखाउनलाई हुन्छ दिनुभयो हुन्छ नि थ्याङ्क यू वेलकम जस्तो एकदमै थम्पम लाग्ने टाइपको नि घाँटीमा ऊ हुन्छ भन्छ एकदम राम्रो होइन हजुरहरूलाई त्यो मुखमै छानिन्छ त्यो होइन एप्पलहरू पनि यस्तो बारी भएको <laughs> एप्पल त बजारबाट किनेर ल्याएको त त्यहाँ पेस्टिसाइड्स हालेको हुन्छ कलर आएको हुन्छ नि कस्तो टेस्टी जुसी पनि पहिला पनि आएर खाँदै कस्तो एकदम जुसी रहेछ नि फ्रेस भएर है ए ननिकाल्नु भनेको थिएँ खान्छु त ट्राई गर्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच ननिकाल्नुहोस् एउटा चाहिँ अलि अमिलो तर एकदम मिठो नि हजुरले खाइसकेन बिहानै हामी आउने पनि दिनु पर्थ्यो नि अहिले अहिले चाहिँ अन्त बिहानदेखि पहिला त दिनुभएको थियो भनेर होइन सोचिरहेको थिएँ कि पहिला हामी यहाँ आउँदाखेरि दिनुभएको थियो कि हामी खानालाई त्यसले किन दिन अहिले भनेर होइन मलाई त